Բարև ձեզ։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ component։ Այս պարագայում հենց նույն module-ի մեջ կդնեմ, որ hash լինի, էլի, կարդալ։ Ուրեմն այս module-ը ընդունում է մի հատ արժեք եւ ուրեմն վերադառնում է մի հատ div, որի մեջ կա hello ու այդ արժեքը։ Okay։ Հիմա ինչպես կարող ենք այս արժեքը փոխանցենք այս component-ին։ Դե այսպես, ուրեմն ստեղծում ենք մեր component-ը, օրինակ comp1 այսպես, չէ՞ Եվ ուրեմն որպես value property մենք փոխանցում ենք ինչ-որ մի արժեք, օրինակ Armenia, չէ՞։ Եվ ստեղ ուրեմն գրվում է hello Armenia։ Այդքանը բարձ է, այսինքն այս այս արժեքը եկավ մտավ ստեղ եւ նկարվեց ստեղ։ Այդքանը կարծում եմ բարձ է։ Իսկ հիմա նայեք ստեղ։ Պատկերացրեք մենք ունենք ոչ թե մի հատ կոմպոնենտ, այլ մի քանի հատ, ասենք նաեւ մի հատ էլ ունենք comp 2, օրինակ։ Եվ մի հատ էլ ինչու՞ չէ, ունենք մի հատ էլ կոմպոնենտ, այսինքն function, ահա։ Մի հատ էլ component ունենք 3, function comp, comp 3, ահա։ Եվ ինչ է ստացվում, որ ուրեմն նենց է ստացվում, որ մենք ստեղ օգտագործում ենք comp 3-ը, Եվ այդ comp 3-ը իր մեջ դնում է ուրեմն comp 2-ին, օգտագործում է comp 2-ին։ Եվ այդ comp 2-ը իր մեջ օգտագործում է comp comp 1-ին չէ՞։ Հիմա բնականաբար այս Armenian չի գնա հասնի ստեղ։ Ինչու՞, որովհետև ստեղ որպես value մենք փոխանցեցին comp 3-ին, բայց comp 3-ը չգիտի value-ն ինչ է, հետեւաբար ինքը չի փոխանցում որևէ բան իր ցակին, սա չի փոխանցում որևէ բան իր ցակին, հետեւաբար սա իր value-ն undefined է, դրա համար բան չի նկարվում էկրանի վրա, չէ՞։ Okay, բայց ինչպես կարող ենք այս արժեքը փոխանցենք միջև վերջ։ Դե ամենապրիմիտիվ վարիանտը նա է, որ նենց անենք, որ comp 3-ը ընդունի արժեք եւ այդ արժեքը հետո փոխանցի իր ձակին։ Հետո նույնը ուրեմն այս comp 2-ը ընդունի մի հատ արժեք եւ այդ արժեքը պաստա իր ձակին։ Եվ այ հիմա արդեն կհասնի, որտեվ comp 3-ը կընդունի այս armenian pass կտա comp 2-ին, comp 2-ը կընդունի այդ armenian pass կտա comp 1-ին եւ comp 1-ը նոր արդեն կնկարի էկրանի վրա, չէ՞։ Ու սա օքեյ է, բայց պատկերացրեք մենք ունենք բավականին մեծ եւ բարդ ստրուկտուրա, հա, լիքը տարբեր կոմպոնենտներ կան, մեկը մյուսի մեջ եւ այն եւ այլն, ու մենք ուզում ենք ինչ որ արժեքներ ուղարկենք վերևից ներքև, հա, ինչ որ կոնկրետ կոմպոնենտներին առաջարկել, որ բոլոր միջնորդ կոմպոնենտները պետք է ունենան կամ իմանան այդ արժեքի մասին, որպեսզի ընդունեն եւ պաստան իրենց ձակերին։ Դա մի քիչ զոր է, հա, այդքանի գեղեցիկ չէ բայց կա ավելի լավ, ավելի պարզ լուծում։ Նայեք ինչպես ենք անում, եկեք այս ամենը ուրեմն հանենք։ Ահա, sense։ Ուրեմն այդ ինչ ենք անում։ Ստեղծում ենք մի հատ object, որը կոչվում է context։ Context-ին ստեղծում ենք հետևյալ ձևով, գրում ենք react.create context։ Եվ տալիս ենք իրեն ինչ-որ նախնական արժեք, դե, քանի որ մենք եկիրների հետ ենք աշխատում, բնականաբար մեր նախնական արժեքը կլինի Հայաստանը։ Խնդրեմ։ Եվ սա ուրեմն վերադարձում է մի հատ նոր ստեղծված կոնտեքստ, որին եկեք անվանենք երկիրների կոնտեքստ, հա, country context, երկրի կոնտեքստ։ Okay, իսկ հիմա ոնց այս կոնտեքստը օգտագործենք, որպեսի նա ոնց որ փոխանցվի միջև ստեղ։ Ուրեմն նայեք ստեղ։ Մենք այն կոմպոնենտը, որի միջոցով մենք ուզում ենք փոխանցենք, փաթեթավորում ենք հետևյալ կոմպոնենտով։ Ուրեմն գրում ենք country context, այն context-ը, որ նոր ստեղծեցինք, get provider։ Okay։ Սա ուրեմն փաթեթավորում ենք մեր ուրեմն component-ը, այսպես։ Եվ ստեղ մենք կարող ենք, եթե sense անենք, այս country provider-ը կփոխանցի -e Armenia default արժեքը, բայց այդ default արժեքը կամ նախնական արժեքը մենք կարող ենք փոխենք եւ դարձնենք օրինակ Կոլոմբիա, այսպես, okay։ Սա այլևս պետք չէ, value-ը չի ընդունում, value-ը չի ընդունում, իսկ value-ն ստեղից գալու է ուրիշ տեղից։ Որտեղից։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն կա մի հատ hook, որը կոչվում է use context, օգտագործիր context։ Դե հասկանալի է, եթե context-ն է մեզ ինչ որ ինֆորմացիա տալիս, մենք use context-ով այդ ինֆորմացիան կվերցնենք։ Դենց որ ստեղ գրում ենք use context, խնդրեմ, use context-ը ինչպես տեսնում եք, նույն React գրադարանից է, եւ նա ընդունում է այս context-ի բանը, այս context object-ը, country context։ Սա մեզ կվերադարձնի մեր արժեքը։ Խնդրեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի ինֆորմացիա ուղարկենք տարբեր կոմպոնենտներին, մենք կարող ենք օգտագործ, ուրեմն նախ եւ առաջ իհարկե ստեղծենք մի հատ context, օգտագործելով create context ֆունկցիան, տալով նախնական արժեք, եւ հետո այն ամ բոլոր կոմպոնենտները, որոնք որ գտնվում են այս context country context.provider-ի տակ, այսինքն մեր provider-ի տակ, նրանք բոլորը կարող են ստանան այս արժեքը, այն արժեքը, որ մենք հիմա փոխանցում ենք։ Ինչպես են ստանում, օգտագործելով use context, այսինքն ընդհանրապես use context են անում, փոխանցում են այդ մեր ստեղծված կոնտեքստը եւ ստանում են այն արժեքը, որը մենք ստեղ ուղարկել ենք։ Ու ինչը հավես, որ բոլոր կոմպոնենտները, որոնք որ IS կոմպոնենտի տակ են, կարող են հասնեն եւ ստանան այս արժեքը։ Ընդհանրապես օգտագործելով այդ use context-ը եւ իհարկե փոխանցելով հենց այս context-ը։ Ինչու հենց այս context-ը, որտեղ մենք principi կարող ենք էլի context-ներ տենց փաթաթենք իրար մեջ, ուղարկենք բոլորին ու իրանք որոշելով որ context-ն են ուզում, ասեն use context, փոխանցեն այդ context-ի object-ը եւ ստանան հավապատասխան արժեքը։ Կամ բանը։ Սա շատ օգտակար գործիք է եւ հույսով եմ բարձր։ Շուտով կհանդիպենք։ Բարև։